E gridate, gridate, gridate, sai a me che me ne importa. E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi per l'ennesima volta. Professor Paolo Sardoni, eh, professore di eh, macroeconomia all'Università Sapienza di Roma. Eh, il debito pubblico è la vera causa della crisi? Assolutamente no il debito pubblico eh, semmai è un effetto della crisi, è abbastanza ovvio che se l'economia va in recessione, aumenta la disoccupazione, si riduce eh, il reddito, ovviamente questo ha effetti negativi sul, sul, bilancio pubblico, se aumenta la disoccupazione eh, questo significa che tutta una serie di spese pubbliche diciamo, per forza di cose crescono, l'esempio più banale sono i sussidi di disoccupazione, se si riduce il reddito si riduce la base imponibile, quindi si riducono le entrate. E quindi pensare che il debito pubblico sia la causa del, del, del, della crisi eh, non sta né in cielo né in terra, d'altra parte eh, all'inizio della crisi il, il, problema del debito, a parte l'Italia che diciamo, è un caso, un caso diciamo, particolare che andrebbe eh, fatto un discorso eh, specifico, non era così rilevante in, moltissimi paesi, poi si è aggravato come, effetto della crisi, quindi eh, per dire le cose, fare affermazioni del tipo Reinhard Rogoff che passato il 90% scoppia la crisi, a parte diciamo, tutti gli errori che ci stanno in quelle affermazioni, diciamo, è, è come, come, mettere il mondo invece di dare un'interpretazione rovesciata di come stanno le cose. Poi che un, un debito elevato, un rapporto debito pubblico-PIL elevato possa essere un fattore critico, questo è un altro discorso, ma non è la causa, in larga misura è la conseguenza. E poi eh, quando si parla di debito pubblico, il rapporto debito pubblico-PIL comunque diciamo, non si può limitare il discorso al debito pubblico, se vogliamo collegare crisi e debito allora bisogna guardare l'indebitamento totale, cioè sia l'indebitamento privato che l'indebitamento pubblico. Se si osservano i dati sull'indebitamento totale normalmente si ha che i paesi da un alto, con un elevato debito pubblico hanno un relativamente basso indebitamento privato e viceversa. Quindi semmai, ecco, se, volessimo fare il discorso, se volessimo collegare le due cose, debito e crisi, se colleghiamo le due cose, il discorso va fatto sul debito totale, sull'indebitamento totale. Poi perché c'è questo indebitamento è un altro discorso ancora, perché eh, per gli Stati Uniti per esempio lì c'è un problema di indebitamento eccessivo delle famiglie delle, che, che, ha portato poi a tutta una serie di cose. Oh, però detto questo, eh, il debito pubblico non è la causa della crisi, ma che eh, questo non significa affermare, a mio giudizio, che eh, un elevato debito pubblico sia, non sia un problema, è un problema comunque. Poi magari ci, ci torniamo eh, più avanti, ma mm, cioè non, non, secondo me non è corretto di pensare che quale che sia il livello del, debito, del rapporto debito-PIL possiamo tranquillamente ignorarlo, no, io penso che, che, questo sia un problema, non per i motivi addotti da, dal, dal, diciamo, dal, mainstream, ma comunque non è la causa ma è un problema da affrontare. Non c'è modo di farmi rallentare